mahal na siyang iba, wag kang tanga. May mahal na siyang iba, wag kang tanga. May mahal na siyang iba, bakit hinabol mo pa? Umaasa ka naman maging kayo. May mahal na siyang iba, mukhang tanga. May mahal na siyang iba, mukhang tanga. May mahal na siyang iba, Ay mahal siyang iba mukhang tukoy.